lu kita akan mencoba spot kemarin ya ini spotnya masih seperti yang kemarin ហ្នឹង right ពីរវ៉ែ Mata kita mendukung. Duh. Ini strike. Coy. Ya, mantap. Dan bisa wangi. Bang Kohar. Dan <laughs> betah iki. Nggak sambaran Bang Kohar? Tidak ada. Ikan lagi tidak lapar ini. Terlalu banyak makan kangkung. Anginnya gede. Sabar. Wah, dapat nil. Kira temennya gitu aja. Rasa kono wae. Awi ra eto. Eto Anto. Ah, Saya semakin memanas ini. Saya akan melewati dan jauh dan apa yang terjadi memanjangkan suran. Oh. Strike ternyata. Wih, apa? Strike. Strike 嘿嘿嘿， Wah. Ternyata Mas Kera mendapatkan ikan lek jawir. Jawirmu. Jawirmu. Iya, Aku ingin seperti dia. Gane iki ah. Wah, karena anginnya kecil Wah. Nah tidak memungkinkan ini strike lagi anak ben lebok eh goreng garing gede banget Mancing apa yang dulu lagi? <laughs> Ih, iya, muntal-muntal iki. Lah. Iya gimau. mau. Wah, kesetek. Wah, strike lagi. Kena eh. Karena waduh itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow. Banter. Yang bentang cimal cimil. Solar. Lalalala. Entok nang ora? Eh, entok sapa sing ora entuk iki? Eh, mumbul as, as, mumbul as. <laughs> Rapane kok rek? Wak semene pan. Ndi wae gini ya? Ya, hmm. Ada yang abrang ono lu? Kandang di. Oh, yang Nyabrang ndi? Ono ning sebrang ya. kono mate. Kono? Heeh. Air ono. Dan kali ini kita pindah dari tempat. Kita geser ke kanan sedikit tadi. dan kita akan berpindah tempat lagi mencari tempat yang lebih enak dimanakah yang banyakannya kita tanyakan kepada beta sinilah tempat yang begitu indah buat bersantai buat pacaran juga bisa Oke kita tadi dari sana kembali ke tempat asal ternyata di atas tidak ada ikan Oke kayaknya ini ikan sudah mulai rame Sudah mulai menyambar-nyambar ternyata Itu dia umpannya sudah habis ternyata ya. umpan kepada ikan dan disetrek. Oh ternyata gagal umpan yang sangat buruk tadi apa yang terjadi mengumpan lagi oh, apa yang terjadi oh dan strike, mencetak satu ikan Oke, kita akan siap bermain lagi. Bermain lumut. Wah, nyantol. Oh, tersangkut ternyata. Alhamdulillah bisa lepas. Uh. Oh, dan strike lagi sambaran yang kedua. Ternyata besar sekali lumayan tiga jari dan kita pindah lebih dekat Oh dan strike ternyata di sini tidak mau kalah. Oh lumayan. Oh lumayan besar ternyata. Dia pun juga sama. Segini pun ikannya. Terlalu besar mau saya kukus menjadi tumtumen, tumtumen, tum-tumen botak apa tumtuman? mbah boh tak sae waktunya pulang kita besar banget ini waktu sudah malam kita malam lambemu malam waktu sudah petang maksudnya kira <laughs> kok ada tay eh, enam wah ini hasil tangkapnya teman-teman ronjolo bye bye sampai jumpa kemarin sampai jumpa besok